Croeso i'r cyflwyniad yma ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar rheoliadau i Gymru ar y diogeliadau am ddiffyn rhyddid neu'r LPS. Mae dwy ran i'r cyflwyniad yma. Bydd y rhan gyntaf yn i manylion yr ymgynghoriad, y cyd-destun, yr amserlen, yr adnoddau a'r ymgysylltu. Bydd yr ail ran yn rhoi cyflwyniad a gwybodaeth allweddol i chi ar y pedwar rheoliad drafft i Gymru cyd-destun. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cyflwyno deddf newydd, Deddf Galluedd Meddyliol diwygio 2019. Bydd y gyfraith yn newid Deddf Galluedd Meddyliol 2005. Mae hyn yn golygu y bydd y cynllun DOLS yn dod i ben ac yn cael ei ddisodlu gan yr LPS. Bydd cyfnod pan fydd y DOLS a'r LPS yn weithredol ar yr un pryd, wrth i'r trefniadau DOLS drosglwyddo i'r trefniadau LPS – er enghraifft yn unol ar trefniadau adolygu arfaethedig, neu pan fydd amgylchiadau newid sy'n dynodi bod angen adolygiad. Bydd pob cais newydd yn cael ei ystyried o dan yr LPS. Y diogeliadau am ddiffyn rhyddid, yr LPS. Mae'r LPS yn diogelu hawliau a rhyddid pobl sydd heb alluad meddyliol, Pan fydd gofal, cymorth neu driniaeth rhywun yn golygu ei fod yn cael ei amddifadio i ryddid, a phan nad oes gan yr unigolyn hwnnw y galluedd meddyliol i gytuno'r trefniadau hynny, yna mae'n rhaid awdurdodi'r trefniadau. Mae'r LPS yn bodoli i ddiogelu hawliau dynol erthigol 5, yr hawl i ryddid. Ni cheir amddifadu rhywun o'i ryddid heb weithdrefn sydd wedi ei ffennu gan y gyfraith. Fel rhan o'r LPS, i'r bobl hynny sydd heb y galluedd meddyliol i gytuno i drefniadau sy'n cyfyngu ar eu rhyddid, bydd angen i fyrddau iechyd neu awdurdodau lleol, fel cyrff cyfrifol, ddangos bod y gweithdrefnau statudol hynny wedi cael ei cyflawni'n briodol. Mae nifer o wahaniaethau sylfaenol rhwng yr LPS a'r DOLS. Bydd yr LPS yn berthnasol i oedolion ac hefyd i bobl ifanc, 1 ar 15 a 2 ar 15 oed. Bydd yr LPS yn berthnasol mewn ysbytau a lleoliadau gofal cofrestredig ac mewn llawer o fannau eraill gan gynnwys cartrefi pobl. Pwynt allweddol, bydd y newid o'r dols i'r LPS yn berthnasol yng Nghymru a Lloegr a bydd cod ymarfer diwygiedig i gefnogi hynny. Ond bydd gan Gymru ei deddfau newydd ei hun ynghylch sut mae rhoi'r newid yma ar waith. Y cyfreithiau newydd hyn, y rheoliadau drafft i Gymru, sydd wedi cael eu cyhoeddi yn yr ymgynghoriad yma. Sut gallwch chi gael dweud eich dweud am y newidiadau yma? Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar reoliadau drafft i Gymru ar yr LPS. Ar wahân, mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn ymgynghori ar reoliadau drafft i Loegr, ond hefyd ar god ymarfer drafft ar gyfer Cymru a Lloegr. Bydd angen i'r anfeiliaid yng Nghymru ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y Deirnas Unedig ar y cod ymarfer drafft ar gyfer Cymru a Lloegr, yn ogystal â pharatoi ymateb i Llywodraeth Cymru ar y rheoliadau drafft i Gymru. Amserlen ymgynghori Llywodraeth Cymru. Cafodd ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ei lansio ar yr ail o'r 15 o fawrth 2022 a bydd ar, ar agor am un wythnos ar 15. Y dyddiad cae ar gyfer ymatebion yw y seithfed o orffennaf 2022. Ymgynghoriad Llywodraeth y Deirnas Unedig. Bydd ymgynghoriad Llywodraeth, Llywodraeth y Deirnas Unedig ar rheoliadau drafft ar gyfer Lloegr a'r cod ymarfer drafft ar gyfer Cymru a Lloegr hefyd yn parhau am un wythnos ar bymtheg ac mae'r dyddiad cae ar gyfer cyflwyno ymatebion yr un peth, sef y seithfed o orffennaf 2022. Ymgynghoriad LPS, Llywodraeth Cymru. Mae yna ymgynghoriad ar yr LPS ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yma. Adnoddau ymgynghori ychwanegol. Rydym wedi datblygu a chyhoeddi amrywiaeth o ddeunyddiau ychwanegol i'ch helpu chi i ystyried ac ymateb i'r cynigion. Gallwch wneud hynny naill ai fel unigolion neu drwy ddod at eich gilydd i ystyried hyn ar y cyd. Cymraeg clir. Rydym wedi creu fersiynau Cymraeg clir o'r canlynol. Crynodeb o rheoliadau drafft, ein cynlluniau ar gyfer y gweithlu a hyfforddiant, a'n cynlluniau ar gyfer monitro ac adrodd. Fersiynau hawdd ei deall – Mae gennym fersiynau hawdd ei deall o'r rheoliadau drafft, trosolwg hawdd ei deall o'r ddeddf galluedd meddyliol a'r trefniadau LPS, a fersiwn hawdd ei deall o'r asesiad effaith rheoleiddiol drafft. Mae gennym hefyd ffurflen ymateb i'r ymgynghoriad hwn um, ar fersiwn ar ffurf fersiwn hawdd ei deall. Dogfennau testyn yn unig yw'r fersiynau Cymraeg Clir ac mae nhw'n rhoi crynodeb o'r rheoliadau, ein cynlluniau ar gyfer monitro ac adrodd, a'n cynlluniau ar gyfer y gweithlu a hyfforddiant. Mae'r dogfennau hawdd ei deall yn, yn cynnwys delweddau a lluniau a disgrifiadau i gefnogi dealltwriaeth pobl. Animeiddiadau. Rydym hefyd wedi creu animeiddiadau byr – Un sy'n rhoi trosolwg hawdd ei dilyn o'r hyn y bydd yr LPS yn ei olygu bobl yng Nghymru, ac rydym hefyd wedi creu ffilm fer ar gyfer bob un o'r rheoliadau drafft. Mae'r rhain ar gael drwy ddolen a'r brif didalen yn ein hymgynghoriad ac ar YouTube. Mae'r ffilmiau byrion yma yn para am tua um, ddau funud yr un ac mae nhw wedi ei dilynio i gael eu rhannu'n hawdd drwy'r cyf cyfryngau cymdeithasol. Dogfen cwestiynau cyffredin. Rydym wedi datblygu dogfen cwestiynau cyffredin ac wedi cyhoeddi hon ar didalennau gwer ymgynghoriad ar yr LPS. Byddwn nhw'n diweddaru ein dogfen cwestiynau cyffredin yn rheolaidd ac yn ei rannu a'n rhanddeiliaid. Digwyddiadau ymgynghori Ar y sleidiau nesaf, rydym wedi rhestru'r sesiynau ymgysylltu y byddwn yn eu cynnal dros y cyfnod ymgynghori. Mae rhain yn cynnwys ailgynnyll grŵp lliwio gweithredu'r LPS a chyfarfodydd yr is grŵpiau LPS sy'n canolbwyntio ar y gweithlu a hyfforddiant, monitro ac adrodd, trosglwyddo o'r dols i'r LPS a phobl ifanc 1 ar 15 a 2 ar 15 oed. Rydym hefyd yn bwriadu cwrdd â rhanddeiliad eraill – pobl sydd â phrofiad bywyd a phobl ifanc. Bydd manylion yr holl ddigwyddiadau hyn yn cael eu hanfon ato chi drwy ein cilchlythu'r rheolaidd. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cyflwyniad yma, yna mae phob croeso i chi gysylltu a blwch post y tîm iechyd meddwl a grwpiau agored i niwed. Diolch.